campaign why I, later money was introduced era nezibaletya problem why journalists we are getting money but our team was not getting money this set is bombarding bano bo tebakolaki aba setehouse abakola omulimu tebabawa hmm. naye ate bano abazze babawa emitwalo kumi every day i went back eh, nengamba hey, media this any human being eh, bwalaba gwe bawadde nono nga tiye tebamuwadde because no what you can do dabo bano bawe nyingi balio baweki naye to tell me ngabe hedi wa ppu akwate sente agabire abamawuli makumi abiri nga buli mwafu ajengayo miliyoni bbiribiri okuziwa bano if we seke the same argument bo bano gye bava mu media institutions abwe tebabawa eh. yes i solved the problem nenkomawo ekampala kubanze amrealistic istudy situation nti how can you implement museveni's program by not utering altering mm. his position what does museveni want to achieve museveni does not want to seek people toyinza museveni cannot accept crod bloke okuli military okuli gundi traffic women mm. female policemen okuli nogamba nti ayagala owalako defense akuba omulwadde mukodomi wange bamukuba ekiwangala mm. bwe bategeera nti bakubye wa munene what did they do osiwa ekiwangala ayina agayaye gakozesa osiwa ekiwangala ayina agayaye gakozesa gakwata bodaboda z'abaana nti tugisanze ekola nga tenakolako okugijjayo emitwalo kumi agago okukyalo mm. kati bwe gategeera nti gamanyi nti eh, twakubye mukodomi wa mirundi omanyi kyegakola genda gamukwata mbu abadde avuuka mu kafyo ne gamusiba e masaka nendi obuwuka nendi obuwuka nendi obuwuka if you think that you have your present in campa oo analingeta abantu baka bebagattaaga gokukyalo hmm. i talk it to the oc ne rdc what are you doing there im not intervening because my relative naye kyebakola kyebakola to kill the case the stupid these idiots had to frame a case against this man kakati nembabuuza nti because you idiot set me ask you which one came first okubawabira oba okumukwata ekirunga afuka bodaboda how could a person who had already been subjected hostilities afford okuvuga pikipiki ekiro psychologically it cannot tekikola kakati abo nabo abapoliisi ebyo museveni si ebibira nga tuteeka mu nkola ekiragiro ekyomukulembe omutwe gwe tuyina tabalagirangakokubalagirangakokugaanabantu era kankubuulire nze redi tv ezimu siziraba naye nasanzeeko nga omukazi yagiraba yajagala nnyo mm. ate nze na disipulini mm. nze bwenkusanga nga naawe olaba ekintu kyokubanga mumugenda nemugamba in many cases obwavu bwe bubaleetera ebizibu nti you should have several tv, TV sets because waliwo omwana ayagala katundu mm. ne bagikubaganira ku nti ajekani hey. Eh. kakati waliwo abaagalaate nze ndi ku cnn nagundi nazinezamu abalokola mbaagala nnyo naani mm. amuvery selective kakatetaji ayinza okuba nga ayina ebyo byayagala kati kwaro erapt onyomi onyomi nonagan osanze nabyenda basijja bija oliwo abagala ebinigeria have several set tv set different rooms no anti kakati mugenda kukubagana oba mutuule wansi mubuuze ti porogulamu eno ejaddi kati tv gikulekere mm. hey. njagalako mawulire kakati nga kuliko kuliko omusajja yafiirwa omukyala we anoonya ebbaluwa ye gondi tagiraba eh, omukyala alumwa very beautiful woman ate basajja bali ekyo nani government organization yebikola era nakitegedde ti what are they doing they are fighting the yala dises to, to get out of the process bakirekeranya olwo eh. anti kankubuli babakubye naye katonda yanyambye nalongo nadde nenda muwala wange nalongo owewa kyeso tebibadde mugiso mukasa simanyi nandiwy diogotuwa keso before going to kampala is kampala different hmm. why ewakiso eyo waliyo binane gavment organization bingi waliyo opposition nyingi waliyo criminality eyamaanyi hmm. nze bajja nebambuulira era i was told informed by somebody nti uniform zabano nga tebanabana zirabako eza gundi ngaomusajja azitunga bamumanyi zinza people power nazitegererawo nga bazitungira wakeso omusajja nagoba ne mukazi we nayogera because people trust me information yesterday nalabye ekintu kyesirabangako somebody ranga me nti gundi akwetaaga one of our most powerful people in this country mm. nga ntumidde omuntu ne sikikkiriza nenga these are kidnappers i took my time i took my time nga nali ewaka naye tayagala nveewo ku sande mm. kale linaku enda atukukiriza nokola dyonno kubanga ate onagenda nalowooza nti ndowooza azanya kaadi ze ate kulagawa eri ewalala mm. emanya eh, mukaga movement mm. kakati nenjirawo nebaddamu ne bakuba nkuweereza abantu naye tonnabala one of the most powerful people in this country mm. neŋŋenda nga nyambadde mu ngoye endala nentuula mu kifo ekyo mwe baabadde mm. fabout two hours nga abasajja tebagenda nga tebagenda eh, sambody naŋŋamba abantu benakubidde bakyalemeddewo naye you are the only capability remaining I'm going to die. They want to kill me. Mm. One of the most powerful people in this country has been looking for the president. N'agenda mu state house ne bamutuuzaamu Na N'agenda entebe ne He says he even approached Kakka teyamuyamba. One of the most powerful, influential people atya ah, nti bagenda eh. yagambye nti nemundu gyenadde nina bwe nababulyanga ŋenda nyenjera ekemufoliti amudisamut but if he dies he can cause he cawos omusajja minisita yajajja nansanga thats why weyakredib mbadde ŋŋamba kamagu wali mm. ti if we want to maintain credibility tobeera mercenary mm. omusajja bukenya bwe bamukwata yamuteeka mu kkomera mm. bukenya emmere yavanga buwe agiyita privilege bano nibatobola hmm. titukwate omwana atwalira bukenya emmere tugitekemu obutwa bukenya afe tukwate omulambo gwa bukenya tugufulumye bweru museveni aveeko omanyi gokwata omulambo gwa bukenya omulambo gwe batadde mujeneza nga si musiramu negwetolola ekibuga guyinza okubeerawo hmm. eh? kubona abbasente zakyokamu wozonde bukenya wozishumiratira ni putin prison omusajja minisita yajja yansanga nva kusimba it was a saturday minister serving minister that was a function the next day sunday gwali mu northern uganda omusajja naŋŋamba nti gandi tel yowa boss nti bukenya bagenda muttira mu kkomera basaze amagezi emmere bakwate omwana atwalira bukenya emmere ng'ava ewuwe bamutte omulambo bagufulume i told my policeman cat escot wange yali muwa polisi nemuga nti follow that man olabe gyalaba omusajja yansanga mukawoteri kali awo ngewaserugo mumanji mm. wa serugo mm, eyako kabala akalyawo mm. wenali ngufuyira awo nga ntudde omuserikale wange fortunately namugambanga kubeeramu nengoye ezaleeya nakyusa nawerekera omusajja etolo minisita with his brief case najja ngaatambula okuvaawe waserugo ngaemotoka yagirese kabira kirab i confirmed what the man was saying mm. iwill not tell you what i did but bukenya stopped getting food from home nalya n'abasibe eh. of all people why didn't the minister who has opportunity to see the president in the cabinet wakitembuulira kyova olaba nti badde ŋgamba kamagu wali nemuga nti nze mbala ebintu byange ainam ndi hunted nakalema ayagala nyo twembala simi mm. bagamba president amrichman bamuga nti nafbiriyo nemuga nti apaana balimba tebamanyi mathematics ninanga munana wazijawa president emugamba mm-hmm. ngaoli agambye atudde oligotayagala kwogera mm-hmm. he uses your name to get money abavubuka bajja nebaana tuvudde mu bank of uganda tulina billioni 5 twagala kontributinga ku eh, eh, eh, gondi movement house naye ovaolo people betulabye kwekwe twagala tuziwozitwale nimbuga nti 5 billion mm. who donates 5 billion who doesn't want the president to know him ah, fe tuli bakozi ba bank of uganda tibakama baffe bajja tugoba biki yo agiri mm. nimbaga 5 billion zetaaga mumotoka ka banka okay one of you let me take you one of you to nachove mukimugambe buli olabanga omuntu akwesibyeko okukola ekintu is dangerous mm. baali baagala bankwate nazo bagambe pulezidenti nti olaba kyetwaga nti omusajja ono asaba ssente ngozirina hey, saali zituusiza bino byonna gwe byeyogera omusibe tajjibwako infomationi gweoba oledde oli muki mukomera kyembatengamba ekibazo kyeŋambye kamagu mm. ndikamako letimiteriyo neva be masinary mm. when somebody brings a story to you uh, naye aba ayina ekigendererwakye nemuwatuuka esesi nemugakati letimiteriyo nawulidde story gyemugamba eyakavuya hmm, nti famiry yakavuya bagenda kugireeta ayiranga kavuya kavuya naye tewali muntu wana tasobola kwanukula simu yange nga gwani kavuya yakutte kavuya yaomugaga bijodolo bijodolo e mirundi enesimu yiyo ti njiyina okumala ebbanga ddene mhm. ensebo mulimu ebyana nebyana nti ani akulimba singa ndi wamaanyi mukazi wange omanye ebbanga lyamazeeyo ebweru nga bamusibireyo kalantina mhm. nafunye mukisa omanyi what you don't know mhm. foreign countries are evacuating their citizens <coughs> nti britain yataddewo institute ekola vaccine purayority bantu baayo babayodde babatwala babazaayo mm. ekitegeeza this issue si yanca mm. this issue is not for tomorrow countries are ever waiting their people from where they were trapped baddeyo ewaabwe babalabirire yeanti kyenkubuulira kaakati kavuya yaŋŋambye mm. nti diyuno wati mu mukisa gwe ndina nti waliwo baba wadfood program bapangisiza enyonyi ya ethiopia neyawes eno nabantu babwe wankuaport mm. naye nga mulimu ebifo 24 nabo mwe basikwizinze mm. but the, that the information is it true i want these people to come bakole bwebat abakuaport nebatuza emeting yamaanyibagenda baleta eh. nga bagamba kakati we have a problem mm. abakozi abanakola ku airport twabagoba tiyo airport esigadde ku kago mm. kakati bwebaba abo bajja immigration erina okuddawo abakozi bona balina okudda kuba balina okwyita mu prosesi mm. and nababatwala mu calantindigond places kakati is this lifting lockdown, e, e, lockdown? is it ate nabo bambi tebafuna direct abantu kiddu makubu yawe ali mulamu yanoonyanga kasiyano wadiri amutwala mukomera ku byabasajja balaba mm. nga talina gundi e, e hoteni ya president e, anatone geno yadi tukamu tumi nyamba muganda wange all these minister thats why i don't want to be a minister i saw them oneering before me crying for help okubakonekitinga okulaba president nakinyiwa i don't want to be a minister mm. sibyagala ebyo kubanga fe mubyobufuzi batuga nti eyo kyati si eyina amaanyi the, the, the influence judge. and the power of a person in government is measured by the distance between where you are and the source of political power abaana ba president obalaba mu kyati mm-hmm. in many governments bafacilities babeeramu mm. naye singa bukya ku makya natasha nakugaa nti tugende olaba eddati ne vice president second oba prime minister nagaa nti tugende ani gwolinduka wa natasha kubanga akonkona bukonkoni kadi wuuno jangu yes. era batuga never you never fight members of the first family because you not win the war they see him informally you see him formally naye ate museveni wanjawulo ositana oyinza obakuba nobakuba ngaoyina ensonga yonakuwuliriza yidisenis kyobalaba mubwebufuzi batugamba ti omukulembeze kasa famiry egaziwa gavumenti yebwa tebaba na disiplinefamilnawasanawasa nti sale gyeyawasa kakati no mwanyina gyeyafumbirwa kakati abaana baabwe nabo bafumbiddwa kukasa katono bwe kati enseegwa naye museveni alina disipulini kakati ngamba nti airanga kuteesa airanga honalebe kuteesayes hmm. nemubuuza zinebaluwa nzije ku ladiyes zinebaluwa ziyosentikegowaziwandiise ndiye we are not only helping kavuya mm. we are considering a situation where all ugandans are going to be evacuated mm. it is not going to apply to kavuya alone we have been arranging and nemubuuza lwaki ebyo public tebimanyi mm-hmm. lwaki public tebimanyi you don't have spokespersons because kyobalaba nti bobi wine era namugambye nti bobi wine abasinga opositioni ebasinga okukola nagambye kutesa nti opositioni ebasinga okukola bobi wine yakitegedde nti kavuyo akomawo n'abagamba nti nze nabafurendisi bange abasobola okumpa enyonyo kkomi awo bannauganda bali swanded wa echina e wonna yes hmm. but what you don't know nti you cannot get uganda ne swanded in america omanyi gye bali yes. somebody can come from mutukula from busi and identify mirundi kuba kasi kaffe katono we are known do they have transport do they want to come back nga mwabali wano mukaaba bajje loko dawuni yomu america ne loko dawuni yawa no bifanagana where people are lining for food where people are given packages yes mwabawa wano mumuli bubi nnyo i rather be in prison mugundi lockdown yebuzungu is better than lockdown yawo na 100 times kakati mm. kuteesanga nti we have kubanga what you don't know waliwo abaali mu transit enyonyi neziyimirira then transit kuba when you explain it to people they don't ex they understand bali mubanga batambula hey. Eh. lockdown bagiranga yali ava dubai yali ava london after using six hours alanding dubai no flight to entebe kakati those people must be evacuated who is looking for them uh, all of this time bali ku airport philippines yage nti bajjudde ku airport mwe batugireko ffe tusazewo ne eh, philipino air gundi kakati nagambye kutesa ndi nga ndi musajja mugezi bwebwe ntasobola kunkuba kiwa tukiyita deception and have to counter deception one nabagamba ebintu bibiri nti omusajja ayina omuze nga taba na sente naye ngaagenda mu woteeri natumya emmere ngaatumya nyama oba kyanyanja nga ayina ebikenembi byebi bina ebikenembi obimanyi bino ebyokuka ebinywa sukaali ngaatambula nabyo kati olutuuka ne mumuwa emmere atuula mu kasonda najyayo ebikenembi bye mukaveera ebifu nabisonseka wansi wenyama oba omutw ogwengeri naali emmere naagimalawo bwe yabanga emmere amaze gimala bwakuse naalyokayita weyita weyita what's this what is this i can vomit no no please don't shout the other people will go no no no no let us handle the matter let me call the manager baendinganga apo nga bamuwadde ssente naye nga ebikennembi kubaona atya okwogera ti omusajja ono bwawoggana nti ebikennembi bifumbirwa mu nva woteri erinnya lya woteri likola ki kakati yatuuka ku musajja omugezi alinga mirundi n'awoggana namuga nti you shout but I, after shouting, I'm going to give you one question. I agree. Those Bikenemi were mixed with my source. byafumbirwa mu nva zange i apologize can even take it to, to, to, to pay your heresy bills but, uh, but answer one question where is the money that you are supposed to pay if you did not find the bikenemi the food mm -hmm. e, nga tazirina teziriiwo ono wamukubira singa tosanze bikenembi mu mmere zo sente zisasula emmere zo ziriwa angazi namutegeera ono mubbi naye bali bonna yabayitangako ngaabazanyisa newabawo omusajja omulala yali mugezi nnyo ngaateekako enkofiira ayina enviiri nkulu ateekako enkofiira mm. nga bwealaba ewali omukyomo ekifi kyenyama mm. ngaakugamba nti nsibira nomala omuntu okusibira ku mukyomo si byangu hmm. yagenda ngaagula akaveera akole kyamuzibire ngaajjako ekifo kimu ngaakiteeka munkofiiraye nga yeetambulira kati gobojja atwala ekifi kiri kyeyabbye n'ateeka munkofiira ye n'asasula kimu hmm. wano wogendera okunona gundi ebya parking ye wakubbira kakati omusajja n'akikozesa n'akikozesa nnyo kati omusajja omu yali simaati agenda okubala ebifi bye nga tebiwera <laughs> gwe toyogeranga nti esimu yo bagibbye bana esimu yange eriwa aa genda bweru okuba esimu gwekabiramu mm. waliwo ekyaman yabba esimu ngaatutta ekyaman wekyalo abbye esimu y'omusajja mugagga bali kubya ttaka nagibba nagisonseka mu nsawo kakati musajja naga nti esimu yange ebuze temuyinza kunswaza esimu ebula etya nga zekyaman wendi a esimu ebula etya esimu ebula etya musajja naga nti amuze ti bintu bikakanye najja yayinendala nakuba kweno yali evuganga kide kyakerezi ngaevugira mweky yamanyi ani yegitaddemu ani ataddemu esimu yange ani ataddemu ebuusa etya kati namwembalasi kati ono omusajja bwe yajja n'abala ebifi bye nga tebibiwera teyamunyega n'akalirira kino n'akikalirira nekiwola minitime kino kyali ataddemu nkofiira kyali tekiidde bulungi omusayi gwakyo negutandika okukiryakuki kumatama bwekiti omusayi guva munkufiira gukawa olwakino kyali atadde munkufiira mm. omusajja kyavamubuuza eh, are you related to jesus how am not related to jesus mm. am not even emulokole mm. why is sweating blood yes. jesus is the only one who is said to have sweated blood lwaki ovamu omusaayi olina oluganda ne yesu azisiina mulokole ii gundi nga otuya na musaayi jako enkofiira era nze waliwo agondi driva eyali abinkolanga nabiyigadda hmm. bawukana ne kondakita kondakita ye sente naziteeka mu nkofiira zagenda okubba hmm. ajja nalyoka yetakule e, e, empale zonna negundi tali mungatto nolowooza nemugajakenkufiire muze sija jijaku ddogo lyange nti aa ah, eddogo nange ndimanyi njaditeeka wali <laughs> njadikuddiza jakenkufiire so therafo ekintu kyembagamba kyembadde ngamba kamagu nti